Hej med jer. Jeg mangler mine solbriller. For fuck. Hvordan sker den? Ej, bare rolig. Slap af. Hej venner, og velkommen til en ny video. I dag, der, øhm, som I nok kan se på overskriften og thumbnail og alt det der shit der, så skal jeg nemlig fortælle dig nogle ting, som du skal vide, før du besøger Thailand. Det er nemlig meget vigtigt at vide det her. Men før vi går i gang til det kedelige, skal vi jo lige hygge os lidt, skal vi ikke det? I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. discover something new. I'm in love with Ej, lad os komme i gang til det vigtige, som vi nu lige skulle finde ud af, ikke? <laughs> ja. Du skal altid huske at tage dine sko af, inden du går ind og får massage. Lad nu skoene blive udenfor for guds skyld. Hvis du skal hjem til nogle tejer, en tejs persons hus, så for guds skyld husk at lade skoene blive udenfor. Ikke gå indenfor med skoene, ligesom du gør i Danmark. Når du kommer hen til et hus, så går du indenfor, så smider du skoene indenfor. Det gør du ikke i Thailand. Du smider dem udenfor, fuck, om de bliver stjålet. Det gør de ikke bare rulle, fordi i Thailand er ikke ligesom i Danmark, der hele tiden stjæler. Nej, nej, nej, nej. Bare lige til en fact, så øh, kan du faktisk lade din scooter blive udenfor på gaden. Med, endda med nøgle i, uden den bliver stjålet. Ja, der kunne vi danskere lære noget, var. Nej, men øh, i Thailand, der skal du simpelthen lade din sko blive udenfor. Det er respektløst, også når det er, at du går ind og får massage. Husk det. Så må du heller aldrig røre en thaiers hoved. Det er nemlig sådan, at du må kun røre en tejs hoved, hvis du enten er blevet en del af familien, har vundet tejerens respekt, eller har fået tilladelse. Ellers så go ahead and do it, hvis du gerne vil have meget ballade. Then just do it. Fordi hovedet, det betragtes nemlig som den hellige del af hele kroppen. Jeg har slet ikke læst mig til de her facts. Det er noget, jeg ved at være højligt på en restaurant, eller i det hele taget bare hæve stemmen i Thailand. Det er uacceptabelt, for du vil nemlig blive betragtet som en, der er helt ude af kontrol. Ej, okay, det var lidt kvinds det der. Du vil nemlig blive betragtet som en, der er helt ude af kontrol. Fordi det her, det heller ikke kvinds, vel? Nej, nej. Det skulle da hygge. Lad være med at pege, for pege det er nemlig et no-go i Thailand. Og specielt ikke pege, hvis det er, du lige vil vise mutter eller fatter et billede af den royale familie, som hænger midt inde i centrum. Ja, ja, det vidste du lever. lige, For 100 år siden her i Thailand, der levede der mere end 100.000 elefanter. Med kun 20.000 utæmmet, altså, som levede her i det fri. Men i dag er der nemlig kun 5.000 elefanter tilbage i Thailand, hvor flere af dem er tæmmet og lever som cirkusklovne for turisterne. Elefanterne de står nemlig sådan her og danser for turisterne, så turisterne måske vil købe mad til dem og ride på deres rygge. Elefanterne de er gamle, og deres rygge bøjer nedad nu, fordi at der er så mange turister, som gerne vil sidde på dem. Og så sidder der også en tegl op på deres hoved slags ryg. Hvis elefanterne ikke går den planlagte rute, så har tegerne et spyd, et slags bid af en art, som de simpelthen dækker til om bag elefanternes ører. Hvis du har oplevet det, så vil du for guds skyld aldrig nogensinde sætte dig på en elefants ryg igen. Hvis du ikke har oplevet det, så skal du være glad, for det kommer du aldrig til at opleve. Fordi med denne her tale, så har jeg simpelthen gjort sådan, at du aldrig nogensinde vil sætte dig på en elefant igen. Fordi du forstår nu, hvad konsekvenserne for elefanten er den allerførste sag om HIV slash AIDS var i Thailand i 1984. Thailand har i øjeblikket den højeste udbredelse af HIV slash AIDS i Asien. What? Thailands kælenavn er Land of Smiles. Sorry, det er The Land of Smiles. Men det er rigtigt. Stort set alle thaiere, de er så smilende og så varme og så mega venlige. Og du møder, i, du møder aldrig en sur thaiere. Nogle, nogle er lidt, øh, lidt gak, gak, men ellers er de bare mega søde, når du møder dem på gaden. Men det er nemlig derfor, at der kommer så mange turister til Thailand. Det er fordi, at de alle sammen er så søde og så venlige. Og Thailand ligger faktisk i, jeg tror det er nummer top 3 af venlighed. Men Island, <clears throat> jeg, jeg, jeg har lidt Islands blod i mig, det skal bare lige siges. Island, det ligger jo øh, nummer 1. Jeg er også skide venlig siger min mor. Jeg håber, at du kunne lide den her video. Det var mega cringe, jeg ved det godt. Jeg håber, du kunne lide den her video. Husk at se mine andre videoer med Thailands facts. Og så må du bare have det mega godt, og så håber jeg, at vi ses næste gang.